En los últimos 30 años tuvimos el privilegio de descubrir el tratamiento de terapia triple. Este eh, cambió el pronóstico de vida de pacientes infectados con VIH, de manera tal que a partir del año 96 nosotros pudimos frenar la morbilidad, frenar la mortalidad ah, y también eh, mejorar en forma marcada la calidad de vida de pacientes infectados con VIH en la década siguiente nos dimos cuenta de que el tratamiento no solo previene la progresión de la enfermedad, sino que también es el arma más poderosa para prevenir la transmisión. Virtualmente, una persona que está tratada y que tiene una carga viral no detectable, o sea que está virológicamente suprimida, eh, se transforma en una persona que no transmite el VIH por ninguna vía, ya sea de la madre al niño, ya sea en parejas homosexuales, parejas heterosexuales o aún en drogadores, eh, en drogaditos endovenosos. O sea que al darnos cuenta de todo esto, trabajando con nuestros amigos internacionales, incluyendo Fabio Mezquita, que ha sido un gran apoyador de esta estrategia, nosotros usamos la noción del tratamiento como prevención eh, para desarrollar un nuevo gol global, el gol del 90-90-90. Si nosotros logramos diagnosticar el 90% de las personas infectadas con VIH, al menos para el año 2020, y logramos que el 90% de ellos inicien el tratamiento en forma sostenida. Y si logramos que al menos el 90% de los mismos eh, tengan su carga viral no detectable en forma también sostenida, para el año 2030 podríamos lograr una caída de la morbilidad, mortalidad y de incidencia de VIH del 90%, con lo cual la pandemia como la conocemos habría terminado. Y la pandemia de VIH, habiendo terminado, se habría transformado en una enfermedad esporádica, infrecuente, de, bajo, de baja la penetración a nivel social. Esto no quiere decir que vayamos a erradicar la epidemia, sino que la podemos controlar. Y al controlar la epidemia, hacemos que sea mucho más fácil con las nuevas armas y con la combination prevention, eh, eh, ya sea profilácticos, quimioprofilaxis con antirretrovirales eh, y en un día futuro, Dios quiera, ah, con el uso de vacunas y una cura efectiva, poder sí entonces hablar de erradicación pero hoy por hoy estamos a punto de lograr lo que nunca habíamos creado que era posible, que es con el tratamiento del viral, básicamente terminar la pandemia como la hemos conocido.